hello and welcome friends Microsoft Access सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की video Microsoft Access SQL query को लेकर के बनाया हूं और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एक स्टूडेंट का सवाल है कि कुछ क्वेरी ऐसी बनानी है जो क्वेरी मैं आपको बताने जा रहा हूं समझिए इस क्वेरी को कैसे बनाना है सबसे पहले तो यहां से हम चलते हैं ब्लैंक डेटाबेस पर जैसे ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे तो यहां क्रिएट आएगा आप चाहे तो डेटाबेस का नाम चेंज भी कर सकते हैं यहां पे क्लिक कर देता हूं क्योंकि हम नाम चेंज नहीं करना चाहते और इसको क्लोज भी कर देता हूं अब क्रिएट पे चलते हैं यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाना है तो ये आ गया क्वेरी डिजाइन पर और इसको क्लोज भी कर देना है ठीक है यहां से एसक्यूएल पे ले सकते हैं आप इसको ये एसक्यूएल पे हमने ले लिया ठीक है अब एसक्यूएल पर ले लेने के बाद हमें क्या करना है देखिए जैसे ही हम एसक्यूएल पे लेते हैं तो पहली क्वेरी हमें बनानी है और क्वेरी में इन्होंने क्या कहा है क्वेरी में इन्होंने कहा है कि स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट का नेम हमें लेना है देखिए स्टूडेंट की आईडी और नेम दोनों ही आप ले सकते हैं और ये चीजें मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं सबसे पहले आपको यहां पे टाइप करना है स्टूडेंट आईडी क्या टाइप करना है स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी भी टाइप करने के पहले आपको यहां पर चूंकि टेबल आपको बनानी है ना तो यहां पे टेबल बनाने के लिए सबसे पहले ये टाइप करना होगा क्रिएट टेबल जैसे ये क्रिएट टेबल आप टाइप करेंगे तो क्रिएट टेबल में टेबल का नाम देना होगा ठीक है तो मैं यहां दे देता हूं क्लास टेबल का नाम है क्लास ओके और यहां ब्रैकेट को ओपन करना है और एंटर कर देते हैं अब यहां पर स्टूडेंट की आईडी में हमें देना है कि स्टूडेंट की आईडी किस टाइप की होगी तो हम यहां पर लगा देते हैं टेक्स्ट ठीक है कौन सा डेटा टाइप यूज किया मैंने यहां पर टेक्स्ट यूज किया ठीक है ध्यान दीजिएगा एंटर प्रेस किया जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो यहां पर दूसरा फील्ड हमें क्या लेना है ठीक है दूसरा फील्ड जो इन्होंने बोला है लेने के लिए वो है नेम ऑफ स्टूडेंट ठीक है यानी स्टूडेंट का नेम केवल नेम दिया गया है तो मैं यहाँ पे केवल नेम लिख देता हूँ अब आप जरा सोचिए केवल अगर नेम लिखता हूं तो डेटा टाइप क्या हो सकता है हाँ बिल्कुल टेक्स्ट भी हो सकता है और वेर कैर भी आप रख सकते हैं नो प्रॉब्लम तो यहाँ वेर कैर अगर रखते हैं तो आपको साइज डिसाइड करनी होगी तो यहाँ पे मैं 10 रख देता हूँ साइज काम हो गया ये एक ही क्वेरी है तो अब ये क्वेरी हमारी बन जाएगी कब बन जाएगी जब यहाँ रन पे क्लिक करेंगे ठीक है अब ये देखिए सिंटैक्स एरर क्यों कह रहा है ये यहां पे स्टूडेंट और आईडी के बीच में हमने क्या नहीं दिया हमने अंडरस्कोर नहीं दिया ठीक है लगभग हर वीडियो में मैं बताता हूं एसक्यूएल की हर वीडियो में अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से रिलेटेड है तो हर वीडियो में बताता हूं कि अंडरस्कोर जरूर दीजिए अब यही क्वेरी आपकी रन हो गई देखिए ये रन हो गया अब यहां पर इनको जैसे मान लीजिए क्या देना है जैसे मान लीजिए देना है इनको v 001 इस तरीके से इनको लिखना है तो ये लिख लिया ठीक है अब फिर यहां एग्जांपल के तौर पे मैं एक नाम जोड़ देता हूं राम ये लगा दिया फिर यहां पे करेंगे B double zero two example के तौर पे यहां नाम कर देंगे श्याम ठीक है इसी तरीके से आप करते चले जाएंगे ठीक है आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको आगे क्या करना है आगे इसी में एक और चीज हमें करना है और वो क्या करना है मैं आपको बताता हूं देखिए इसमें हमें वो स्टूडेंट चाहिए जिसकी स्टूडेंट आईडी 2 हो इसके लिए एक सब क्वेरी डिजाइन करिए तो सब क्वेरी डिजाइन करने के लिए फिर कहां जाना होगा जी हाँ क्रिएट पे जाना होगा और यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाना होगा ठीक है अब क्वेरी डिजाइन पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है एसक्यूएल 365 पे तो एसक्यूएल पर क्लिक कर दीजिए जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से नजर आएगा अब आपको क्या करना है सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करना है तो यहाँ लिखिए सेलेक्ट कुछ इस तरीके से और जैसे ही आप सेलेक्ट लिखेंगे तो यहाँ एक लगा दीजिए स्टार ठीक है ये स्टार लगाना जरूरी है ये लगा दीजिए और इसके बाद आपको क्या करना है जैसे ही स्टार लगाते हैं तो स्टार लगाने के बाद एंटर करके नीचे आइए अब बताइए जरा कि ये कहां से चाहिए तो मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम कहां से कौन सी टेबल से तो क्लास नाम की जो टेबल है वहीं से हमें ये चाहिए ठीक है तो ये क्लास कर दिया हमने और ये ध्यान देना है कि क्लास किस तरीके से लिखा गया है तो यहाँ पे सी कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है इस तरीके से लिखा गया है तो क्लास नाम की टेबल से चाहिए और इसके बाद क्या करना है जहां पर स्टूडेंट आईडी वेयर यहां पे कर देता हूं तो देखिए यहां पर हमने क्या दिया है स्टूडेंट आईडी दिया है ठीक है तो वेयर स्टूडेंट आईडी यहां पे लिख देंगे स्टूडेंट और फिर लिखेंगे आईडी अंडरस्कोर लगा के आईडी क्योंकि यहां पे देख सकते हैं यहां पे जब जाएंगे तो ये अंडरस्कोर यहां भी लगा हुआ है तो हमें यहां पर भी अंडरस्कोर लगाना है तो वेयर स्टूडेंट आईडी क्या हो यहां पे लिख देता हूं वी वन एक बार चेक कर लेते हैं क्या है तो हमें ये वाली स्टूडेंट आईडी चाहिए 002 वाली तो बी डबल जीरो टू कर देता हूँ इज इक्वल टू लगाना भूल जाते हैं तो ये इज इक्वल टू जरूर लगाइएगा और इसको रखिएगा आप किसमें सिंगल रेटेड कॉमा में ठीक है ये सारी बातें बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि जब क्वेश्चन आता है जब पूछा जाता है तब दिक्कत होती है तो ये हो गया अब यहाँ पे कोलन लगा दीजिएगा आप ठीक है कोलन लगाने के बाद यहाँ से आप इसको सेव कर लीजिए ये क्वेरी टू है ये क्वेरी वन है तो ये क्वेरी टू को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ केवल और केवल श्याम की डिटेल नजर आएगी आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको कि क्वेरी के अंदर क्वेरी यानी कि सब क्वेरी कैसे बनानी है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सब क्वेरी वाली तो आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही अगर आपको कुछ सीखना हो डेटाबेस में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मोबाइल नंबर भी मैंने दे दिया है तो आप मोबाइल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि क्वेरीज बहुत सारी होती हैं और सॉल्व मुझे ही करना है तो लेकिन जवाब देता हूं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर करें thank you for watching this video